Yeah. Di ba namin nalalabas na para sa totoong tuwing Hey, hey, hey Whoa! Totok tuwing, totok tuwing, totok tuwing Parelis Totok tuwing, totok tuwing, totok Totok totok totok Hey, pangit sana'y dumadayo Tandaan, numero sa balon o 1-0 1-0, panalo kayo dito Puro lang kapapan ng tao kahit sino Kahit sino, kahit pa matanda Baka sa una lang yung maganda Hindi yun maganda Maganda kung aalamin mo pa Kahit dati pa sa tao tumutulong na sila Yan sila, bakit di ko halata Ang dami na pala nilang mga nagagawa oh. Kahit pa, sino tao tanungin Hindi lang, tulungan tumamin Nagpalit na rin, oh. nagawa na nila ang mga dapat gawin E di ayos nagawa nila ang dapat Di pala nakupo gumagawa na kagad Nagtutulong ngayon nila magbaawan eh, Hey, ganun naman dapat Tutok tuwin, tutok tuwin, tutok tuwin Parang miss Tutok tuwin, tutok tuwin Tutok tuwin, tutok tuwin na minsan ay dumadayang tagaan Tumiro sa palokaw at fusil Tututuwin, tututuwin, tututuwin Paralis Tututuwin, tututuwin, tututuwin Paralis Tututuwin, tututuwin, tututuwin Paralis Tumutulong kahit sanay dumadayang tagaan Tumiro sa palokaw at fusil Yun! Maraming salamat! Maraming maraming salamat sa Thank you, thank you, thank you.